ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆದಿಸೋದು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿಸೋದು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಗೌರವವಾಗಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಕೊಡಬೇಕು ರಾಜಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನನಗೆ BJP J D S Congress ಇಲ್ಲ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಕೆಲಸ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ತಗಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಇನ್ನೇನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಾವೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾರೋದು ನೋಡಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಶಾಶ್ವತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸಲಹೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ನಮ್ಮದೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾರು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾರು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ಇನ್ನು ಇರೋರು ಯಾರು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಇರೋದ್ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಇಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳಿಲ್ಲ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳಿದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ತಗಂದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮದೇ ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳು ನಾವೇ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆದಿಸೋದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿ ಬೀದಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಬೆದರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೈತರ ಪರವಾಗಿರಬೇಕು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿರಬೇಕು ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಮೀಟ್ ಇದಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿ ಪಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪಲ ಏನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಏಜೆಂಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನೀವು ಒಂದಿರ್ತೀರಿ ಇದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅದನ್ನ ನಾಳೆನೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬೇಡ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಏನೋ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಸಮೇತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರು ಸರ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಏನಂತಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಹಾಕ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿನ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿನ ನಮ್ಮ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲು ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನನ್ನಾದ್ರು ನಡೆದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವತ್ತೇ ರಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಳ್ತಂದ ಓಡಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೈನ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಿರಿ ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೃಷಿಯರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿಷ್ಟು ಉಸಿಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆದಕಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಿರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಾಯ್ ಚಪ್ಪಲಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ